I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All oh my, yeah, baby, I'm selfish. All are my ladies, and I can't. Baby, I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. payah. Tuh bibit. Tuh tunggu tunggu, Gak imbang. air payah itu. Kayak iseng ayo kan. Gitu. Gitu. obatnya tadi itu kalau kita umpamanya di sini kita campur kita bawa ke plasmen kalau terlalu lama kali tahan sampai tiga jam setelah dicampur, setelah dicampur soalnya nanti kan apanya di sini <laughs> mau mau buat juga rencana di sana gitu kan nah, iya, iya. bisa, bisa. sana induan yang gitu, Ustaz. Buh, itu besar dari itu. itu iya. dari sekilo penyaru. Beli. lele kena wak oh, kan bang gabus kalau gabus kalau gabus ini atasnya wajib di jaring ya akan lompat ya lompat ya? lompat kalau YouTube itu kan iya. lo wak gabus airnya dikit yang warnanya ya kan Coba, coba, coba. Pak, bocor rame-rame aja biar dipoto, biar dapat apa ya Pak? Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ikannya, ikannya nggak nampak tuh. Satu. Oke. Okay. Berapa orang tadi yang ngenabat-nabat itu? ada orang. Iya.